einen Berg auf die Felsen und wir müssen sehr lange wandern in die Berge. Wir gehen, äh, wir gehen in den unteren Berg rein, was da drüben ist und wir werden den laufenden Wald wieder überqueren. Dann stelle ich mich wieder auf den Baum, was umgekippt ist und dann werde ich wieder sehr schnell und dann wandern wir wieder durch den Dorfenwald zu so Erna. Stopp. So, Rino. Mir geht's. Wir wollen das trotzdem fotografieren, aber ich schau mal rum, denn ich so alte Erna bin. Aber ich darf nicht so alte Erna. Na, das willst du aber nicht erzählen, Rino. <laughs> Ja, sag mal, du bist ja diesen gefährlichen Felsen hochgeklettert. Ich bin diesen gefährlichen Felsen hochgeklettert und hab's geschafft. Ja, das hast du gut gemacht, Rino. Ich Foto, also Ere und die Foto und, und, und die Mama geht nur weiter nach oben und nicht nach unten. Wir gehen gleich. Ähm,